Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick... Ei, Blai, m'ajudes? Mm? Que si m'ajudes, estic fent un programa que es diu Complicitats Online. <laughs> Complicitats Online? <laughs> Qui és això? Bueno, explicar-te secretets? Doncs no, és un quin és quin, però amb la gent de l'institut. Mola! Ah, que sí? <laughs> Pastibral, Déu meu. Bueno, va, ajuda. Què dius? Blai? Ai, tio, ui, ui, un Pesat, és que em surt un missatge que és que aquí, que és que no entenc. Mira. Dones! Ah. Què dius, Blai? I ja, després us queixeu de si us hackegen el mòbil o l'ordinador, de veritat. <laughs> És que no en teniu ni idea de res. Han porta a porta, que de veritat... però un moment, un moment, que ho vull veure. No, no, no, t'ho faig en un... Que no, que no, que m'ho deixis veure, Blai! Blai, no, què passa? Tia, vale, no t'ho faig. Ah, tu hagués fet en un plis, ja ho tindries. Ah. Ja, però és que, Blai, et poses així sobre aquesta manera... Però si tu m'has deixat, m'has demanat que t'ajudés, doncs ja està. Ja, però és que no... No vols no t'ajudo, tia. Què sé, em surt una empenta. Però si t'està demanant que l'ajudi, està a costa. Juana, no em costa res, però és que ho anava a fer, ho has vist? Mira, i l'anava a ajudar. Mira. Ja, però és que no et deixa veure. Si estàs fent tu, no l'estàs ajudant. Ah, Ajuda li a d'explicar? Bueno, així no t'ho tornaràs a després. Molt bé, ni que et costés tant. Ja no t'enfadis eh, No, sí, sí que no m'enfado. No, o sigui, tu m'has demanat que t'ajudi, jo t'ajudo a la meva manera, a la meva manera, doncs és aquesta. Però no, però... Oh, Dios. Què passa? Eh, no us passeu, no és... passat jo, passat jo. Sí, ets un passat. Que estic fent en omplir, o sigui, ja ho tindries, tia, si no m'estiguessis aquí empantant i, i tocant el... Ja, però és que vull aprendre a fer-ho jo, no que m'ajudis. Pues t'apuntes a un curs accelerat de programació. Clar, però què et costa? És una vegada m'ensenyes i ja no t'ho tornarà a demanar més. A més, així jo també ho aprenc. Que us heu liat ara les dues aquí per... És que mola molt el que ha fet. És guai, el que és que... Eh. Veus? Sí, sí que em valora, no com altres sortir. Vinga, va, Blai, si després hi participarà et molarà. Això és veritat. Mola. quin, Mira skin, que... quin quin, depèn de l'institut, saps? Però si és de ties, això. Que no. Que això és... no, sí, hi ha molts tios de l'institut que... Mira, de la classe quasi tots estan, menys tu, el Milo i no sé si el guapo. El Milo també? El Milo no, el Milo no. no. Ah. Tu i el Milo no esteu. Ah, jo jo, jo, dic, el Milo... Bueno, va, què, tu explicaràs. Sí. Mira, en l'estona que portem discutint ja hauríem acabat. Ah, ja hauríem acabat si ho hagués fet jo, però bueno, va, entra té la carpeta, va. Eh? Has d'entrar a la carpeta. Descarregar de l'arxiu XP. No, és que ho estàs fent malament. Vale, vale, Perquè... un moment, un moment. Espera, espera, tranqui, tranqui. A poc a poc. Vale, ja està, ja està, Blai, mira, mira, mira un pal, de veritat, les dues, eh? O sigui, juntetes, en paquetet, sou pal. Ai, sí, ara som unes pesades i... I tu ets encantador, Blai, ets encantador. Vinga, doncs... va, juga. Per on vas? Mira. Uf, si encara no t'has descarregat l'arxiu. Home, perquè no sé com fer-ho, ajuda. xp.rd, vale. entres, descarregues, copies, passes a l'altra carpeta. Espera un moment, un moment. Vale, vale, ya, ya, ya. Ara, ara poses... Ah, ai, clar, jo! Clar, però... Ara poses, ara poses el nom, ara poses el nom. Complicitats d'escollir. Com? Complicitats online. Ah, això. I ara, ah, ah i ara, veus que ho tens aquí? Pues, doncs sí. ho poses, ho passes a l'escriptori, en teoria ho tens, i a l'obrir-se, en teoria, si ho has fet bé, a veure... se t'ha de desordillar. Wij nog meer Technologic. Technologic. I use it right